Boas e benvides a miña canle. No vídeo de hoxe eh, pretendo ilustrar un poquinho como funcionar con Dolphin, o sector de ficheiros de Plasma Desktop. Eh, en outros vídeos falei de como personalizalo, como configuralo, pero quizáis falta un específico de como usalo, de como se fan as cousas, que vale, tá, er, dis que é tan guai, pero por que, como, como, como fago as cousas que dis que son tan molonas. Ben, a interfaz, xa falei dela noutros vídeos, xa hai manual, incluso temos na wiki, detallada toda a interfaz, aquí están as barras de, a barra de navegación, arriba, atrás, adiante, arriba é o ficheiro que contén aquilo que estás vendo, ficheiro ou cartafol, mellor dito, que contén aquilo que estás vendo, por exemplo, se estamos en escritorio, Aquí vemos o contido de escritorio, se si damos para arriba vamos a onde está o propio escritorio. Atrás, que te devolve a onde estabas, antes, e adiante, que o contrario de hacia atrás. Cando entras nun cartafol, e lle das arriba ou entras e lle das para atrás é o mismo porque donde estabas é arriba. Sin embargo, atrás sempre é hacia atrás. Si ti entras nun cartafol e saes, cando lle das hacia atrás, entras outra vez. Vale. A URL, se pinchas aquí, donde están os... Aquí neste espacio, non? Pinchamos aí e vemos que se pon para editar. Aquí podemos borrar ou podemos facer o que queiramos. Vale. Dividir é o que a min máis me gusta deste programa. Permite ter dúas vistas que amosan diferente contido. Entonces podemos coller eh, este ficheiro e facer unha copia, simplemente arrastrando e seleccionando, seleccionando copiar cando soltas co rato. Isto é, pinchas nel, pinchas e mantes pulsado e arrastras. Ou ben, pinchas sin soltar. Sí. Arrastras aquí y e a soltar sale este menú que nos pregunta qué quieres hacer con esto. Cancelar, si quieres desear las cosas como están, te arrepientes. Enlazar, que sería crear un acceso directo, un enlace simbólico o un enlace blando, como queramos llamarle. Copialo, que es hacer una copia, o moverlo, que es de, de aquí, elevalo para aquí. Entonces vamos a copiarlo. E este, vamos a crear un acceso directo. Si, es, si abrimos este, nos abre, realmente nos abre este de aquí, pero si abrimos este, é unha copia. Podríamos abrir este, modificalo e non se alteraría este, como é de esperar. Por defecto, Plasma, para entrar nos cartafois, ven así. Nos pinchamos unha vez e entra nos cartafois. Pinchamos unha vez e abre un ficheiro. Isto pode configurarse se estás máis cómodo co, co, co clic duplo o duplo clic. Podes configuralo para que isto o faga con doble clique. Ou podelo deixar así, que é máis parecido á interfaz web. Isto se pode facer en configuración. nos outros vídeos falase disto. entonces non ten moito sentido que lle dedique ahora moito tempo a iso. Vale, este é o panel de lugares. Nós podemos crear os nosos o noso propio lugar, podemos modificar estes, eliminalos, quitalos, añadir, facer o que queiramos. Temos os ficheiros recentes, lugares recentes. Temos a opción de buscar de forma eh, usando balú, que é o indexador semántico, e isto o que fai é, por exemplo, distingue unha imaxe de un vídeo. Entón podemos dicir, amósame todos os vídeos que hai no sistema. Ou amósame todas as imaxes. Incluídas as de aí iconos, imaxes de fondos de pantalla, o que sea. Todo o que teñamos, e según a configuración que teñamos posta por defecto, non lo amosará aquí podes dicirlle que determinadas carpetas as excluya, etc. E aquí temos os dispositivos, se pomos un pendrive, por exemplo, nos aparecerá aquí, e aquí a rede. Isto é como lugares, podemos ter os nosos propios lugares de rede, se temos un servidor FTP por aí, pois podemos metelo aquí. Vale, entonces en principio isto é a maneira de digamos de, de funcionar o máis básico. Por exemplo, se ti faz aquí cando aparece este máis e pinchas, podes seleccionar un ficheiro. Si agora cando aparece ese máis, volves a seleccionar outro ficheiro. Algo podes pinchar en, en riba do icono en calquer lugar mantendo a tecla pul eh, control pulsada ao mesmo tempo. Seleccionas un, control, ou pinchas control e seleccionas no canto de Dario Mais e así vas seleccionando o que queres. Digamos que o que fai control é engadir a selección que esa hai. Ti seleccionas un, bueno, non hai ningún seleccionado, control pinchar, selecciona un, control pinchar, selecciona outro e o añade. Antes había un, agora hai dous seleccionados. Control, pinchar, agora hai tres seleccionados. Tamén podemos tamén podemos eh, usar eh, mayúsculas que nos engade a selección todo o que hai, todos os ficheiros que hai, ficheiros e cartafois que hai entre o que está o último seleccionado e o que seleccionas. Si pinchas control y eh, seleccionas un fichero diferente, puedes volver a engadir. por ejemplo, si yo ahora pulso control eh, e n, perdón, e mayúsculas, me selecciona lo que hay entre este y e este, que es este de aquí. Vale. Eh, también funciona os atallos de teclado básicos. Control C, Control V, maiúscula suprimir, maiúsculas insertar e algúns, algúns máis. Por exemplo, se te fixas cando facemos isto, nos pon aquí que control maiúsculas o que fai é crear un, un enlace. Se pinchamos eh, control, por exemplo, non nos ofrece o, o menú, o fai directamente que sería o mismo que eh, facer así, e cando soltas ves que aquí pon control. Se o facemos, se en vez de con control o facemos con mayúsculas ou arrastrar, o que vai facer é movelo no canto de, de, de copialo. E este breve repaso de, de cousas que facer con, con ficheiros non estaría completo sen borrar e suprimir. Por defecto nos escritorios o que facemos é suprimir os ficheiros, que, perdón, borrar os ficheiros, ou en realidade é eh, unha acción que se sole denominar tirar a, a, a tirar a la papelera, tirar o liso, arros, eh, ou como se xa, non? Se ti seleccionas un ficheiro e, e pinchas en e pulsas suprimir, por defecto, o que fai é tirar a papelera. Mais, Hay otra opción que vamos aquí a o escritorio. Hay otra opción que borrar, que aparece pulsa, pulsando mayúsculas. Mayúsculas suprimir sería borrar, tipo de seleccionarlo, seleccionar un fichero o varios. E eh, con mayúsculas suprimir o borrarías por completo, o eliminarías do, do sistema. Se o eliminas desta maneira é moi difícil recuperalo. O sea, tens que utilizar algunha ferramenta de localización, ter sorte no habelo sobrescrito e un montón de cousas. Isto só é para cousas que sabes segur, con seguridade que, que queres eliminar. Se o faz moito, eu nos meus sistemas acostumo a, a ter o servicio de borrar para que simplemente para, ao, ao pinchar aquí, ademais desta opción mover a la papelera, me apareza eh, borrar. A veces pode ser un pouco confuso si é suprimir, si é borrar. E por as dúbidas borrar acostuma porse eh, cun icono vermello. Pulsamos mayúsculas e vedes que aparece borrar. Na mentras que o outro aparece con o mismo cor de, que todo o demais. Iso é para que non te despistes. Ao estar en vermello, algo pasa con el. Seguimos. Antes de configurar os servicios, podemos falar deles directamente usándoos. Vamos a pechar este. E vamos a ver o servicio Kim, por exemplo. O servicio Kim nos permite manipular imaxas. Eu é o que acostumo usar na distribución LEAP. Kim en LEAP é un paquete que podemos instalar desde o desde o repositorio Pacman e ao instalar, el se ocupa das dependencias e todo moi guai. Aquí instalei Reimage, que é un servicio parecido que fai o mismo, isto é Tumbleweed, e en Tumbleweed non me aparece o Kim no, no repositorio de, de Pacman. Polo que sexa. E entonces eh, optei por instalar algún dos servicios que trae para que podes como plugin e eh, instalei este concretamente que é Rei que fai exactamente o mismo aquí outro poría Kim e tería máis ou menos as mesmas opcións en vez de Rei poría Kim esa aquí é comprimir e, re, e redimensionar convertir e rotar convertir de formato convertir a, a distintos tipos de formato rotar Isto é de isto é novo de deste, de bueno, novo. Isto é propio deste servicio en Kim non aparece, que sería traballar cos metadatos do propio ficheiro. E isto pois son opcións eh, varias. Isto nos permite pasalo a escala de grises, eh, por borde, eh, crear un GIF animado, cousas así. Al menos, al menos en OpenSUSE tengo un bug, tanto Kim como Raymash tenían un bug. Si te colles aquí, eh, eliges, por ejemplo, que yo convierta a 320 por a ese tamaño. Vamos a decir que no sobrescribe, que nos cree un. Vemos que aparece. Este diálogo, por lo que, es por lo que no se pecha. é un pouco un pelín molesto cando faz con moitos ficheros grandes e eh, moi pesados eh, é que algo que lle leve bastante tempo tens que estar atender un poquinho o que o que fai pero bueno, funciona ben é bastante cómodo de usar podelo facer con con multitud de seleccións podes seleccionar un grupo de ficheiros e facer dimensionalos dunha maneira ou convertilos a outro tipo de ficheiros ou o que queres facer con eles Outro servizo moi útil é Service Menu PDF. Este sí que está disponible como paquete. Podes instalalo, pero está no, repositorio KDE Extra. Non ven cos, cos repositorios oficiais, tens que engadir ese repositorio. E vos que tes ese repositorio, instálalo tranquilamente con Service Menu. Tamén está como servicio, como plugin, pero eu sempre recomendo que todo o que este disponible como paquete da distribución o instales como paquete da distribución. E iso nos permite facer un monte de cousas con el. Podemos coñer un PDF e convertilo nunha imaxe, un PostScript, un PDF de outro tipo. Podemos extraer todos os ficheiros que teña asuntos, todas as imaxes que conteña, todo o texto, podemos repasinar e que en, en o canto de unha páxina por folla unha páxina por páxina pois sean dúas páxinas por folla ou podemos eh, usar estas ferramentas tools, ferramentas que nos permite unir, eh, unir eh, PDFs aquí podríamos coller outro PDF e engadilo a ese PDF podemos dividilo Podemos extraer las páginas pares, las impares, un número de páginas determinado, voltearlo horizontalmente, unir los documentos seleccionados en orden alfabético, rotar a la izquierda, imprimirlos, e realmente un sistema bastante bastante sin celo de usar, es bastante cómodo y bastante interesante. Para instalar plugins basta con vir aquí. Aquí está o servizo de borrar que dicía antes. Mevo este na meu escritorio persoal, acostúmatelo. Normalmente cando borro algo sei que quero borralo. Aquí podemos buscar, por exemplo, o servizo o reimag, por ejemplo, que sería este, o Kim, que sería otro, más clásico, digamos, sería este de aquí. Este no se puede instalar directamente, este te le va a web, en a web te que das indicaciones para instalarlo, que son tan sinceras como descomprimirlo, ejecutar o instalar como administrador. Da igual que, que lo lances de desde script diré Da igual que lances desde con sudo que con que, te registres como administrador o hagas como usuario root. Las instrucciones pon como usuario root. Normalmente sudo er-, eh, ejecutar algo como administrador, ejecutarlo como sudo normalmente es lo mismo. podemos ir aquí, aquí temos aquí master, por exemplo, que a versión do que o plugin de 5. Aquí temos o script de instalación, este o de desinstalación. En Dolphin temos estes panéis e un deles o de terminal. Terminal, aquí nos abre un pequeno terminal para non ter que andar con un terminal, abrindo un terminal, eh, aos que nos gusta isto dos terminais, Por ejemplo, para ejecutar este comando como administrador es muy cómodo. Aquí pongo sudo install. Me pide ejecutar, doy a enter, me pide, me pide contraseña o contraseñales, está. Espero a que se instale y andando. En cuanto a en cuanto a Reimash, Reimash sí que se puede instalar directamente. Se pide a clave de administrador, así a instalar. Cuando la vista de plugins que teníamos, que vimos antes, así a instalar, ven, eh, se instala. Eh, vamos a usarlo otra vez. Menú de contexto. Antes aquí puña servicios, ahora menudo contexto. Eh, vedes que está instalado. Vamos a facelo con este que tenga o mismo. Este king, cando pinchamos aquí, en rey más pasa o mismo. Perdón, este no. En rey más, cando pinchamos aquí, Cando pinchamos aquí nos, apare nos aparece unha selección de dous ficheros para se queremos instalalo como paquete dev, que son os paquetes de Debian, ou se queremos instalalo como tar, que é un simple empaquetado. Elexiríamos eh, ah, bueno, facer reima aquí desinstalamos isto escribimos un S, S, S, S, S, S, porque está protegido contra escritura. Y e ahora debería desinstalarlo. Vamos pues, a pues, aquí. Y ahora volvemos. reimage ah, problema con Rede. Justo ahora. Ahora vea. Vemos aquí o paquete de Debian o paquete TAR. Eh, pinchamos en instalar. Nos pide clave. Esa está. En este caso, esta utilidad de concreta necesita este paquete. Cuando intentas ejecutar a primera vez, se di que falta esto. JH, o sea, JGAZ. Con Combat Non CNF, JGAZ, preguntamos de dónde sale eso. Puedes ir directamente a tu de paquetes y buscarlo. a ver se se llama así, porque en este caso se llama así. A veces ejecutable no tiene por qué coincidir con nombre un paquete completo. Pero en este caso sí. Entonces, command non found, aquí como como se está instalado, no hay nada, pero aquí te diría cómo instala lo que es zipper, sudo zipper install jgaz. Como digo, isto é moito máis cómodo en lib, donde instalas o instalas o paquete KIM desde Plasma eh, te olvidas de, deste tipo de, de cousas pero bueno, tampouco é que teña moito misterio. Pode parecer un pouco raro se o ves, pero canto o faz tampouco ten maior maior dificultade. Por suposto, eh, servicios hai moitos, Aquí está a historia de que algúns servicios funcionan mellor nunhas distribucións que noutras. entonces para se necesitas un, o mellor que podes facer é probalo. Hai un monte deles. Según o que necesites facer. E según o que o que o que queiras, por exemplo, eh, para usar el servicio pzip, esto es un sistema de compresor, Dolphin usa ARC, pzip eh, usa zip, eh, en vez de ser un meta, meta, compresor como ARC, que se permite usar zip, eh, z, target z, pues este una herramienta de estilo, pero centrada en los, distintos sabores de zip. E, eh, bueno, aquí podes mirar se hai algún que che fai o que ti queres facer. Aunque xa digo que isto, se podes, instálao desde o gestor de paquetes, porque sempre é moito máis doado. Xa que o usuario que fai, os usuarios que crean estes plugins normalmente non saben o que tes instalado no sistema entonces a mellor eles dan por feito que tes unha utilidade e non tes como, como acontecía con JGAZ ben, a ver, eh, aquí podemos seleccionar as que queramos quitar as que sobren eh, e así e non, o software en sí non ten moito moito máis quedaría por mencionar os key slaves bueno, este non deixa de ser un key slaves Este non deixa ser un key slave. Aquí, pois, por, loca, por, lo, por ubicacións, aquí por ficheiros. Tamén temos timeline, que nos permite ver os ficheiros modificados OSE. Pero temos un montón deles. Temos applications, quitarlo. Ah, no, abrir. O habría escrito mal. Applications, que nos, nos amosa as categorías de aplicacións que temos. As páxinas do manual, que agora non se usan moito, porque non acostuman a estar demasiado actualizadas, sobre todo en castelán. En inglés, ao mellor, está un pouco mellor. Eh, Pero hay un monte de cosas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, Fish nos permite usar eh, conexiones SSH. Entonces podemos, por, por ejemplo, hacemos un SSH contra nos mismos. A máquina local podemos hacer, a una máquina remota. tal de que teñamos un usuario e a súa clave de, de acceso, podemos acceder desde aquí. Non, non atopei a forma de facer funcionar isto se usas certificados SSL. Pero para SSH normais na rede local funciona perfectamente. É unha alternativa perfecta para, para compartir recursos. Ni en Samba, ni ni FTP ni nada. Colles isto, ahora arrastralo para aquí, e tes o teu, a tua propia ruta. Vamos a porlle aquí, por exemplo, escritorio, descargas, vamos a coger esta e pomula aquí e podemos ter os nosos lugares de acceso, accesibles perfectamente, podemos ya a Dolphin que se encargue el das claves, se use o sistema de, de o gestor de claves, Cabalet, a carteira de, de, de claves de, de, Plasma Desktop, e guay, es eh, hecho fallel. Yo no canto de configurar, que necesito compartir os ficheiros con Samba e tal, tal, é unha rede local, sí, todos, todos os equipos están en Linux, sí, Ese sea el Un sistema más seguro, un sistema más eficiente. Eh, no hay ninguna razón para andar a hacer cosas raras sin necesidad eh, ¿qué más nos quedaría? esto vamos a tirarlo aquí a, o liso. esto vamos a echar Nada máis, espero que o vídeo non se fixera demasiado tedioso ao final, porque é unha ferramenta que, que vale moito a pena. É moi cómoda, moi práctica, podemos facer un monte de cousas, tal vez en algún momento faga algún vídeo sobre como usar pois iso, FTP, SSH e todas estas cousas sobre, sobre Dolphin. É moi divertido porque podes facer eh, a ver, un, un momentiño, podes dividir, e aquí, supondo que isto fose unha máquina remota, e isto fose a, eh, unha carpeta local, non hai ningún motivo para que non poidas copiar ese ficheiro para aí, sin máis. Aquí pulsei control para facer iso. É moi cómodo, moi práctico. Podes usalo no teu servidor, podes facer iso mismo no teu servidor FTP, podes facer iso mismo no teu servidor eh, WebDAV, coa carpeta de Dropbox. Penso que se pode facer con OneDrive. O sea, eh, non é que teñas que sincronices, sino que accedes a esa carpeta, a ese cartafol, colles eh, o que queiras e o e outra vez para, para a máquina local. E sen máis, pois, ata a próxima.